бромдун бром бутандагы нуклеофилдик алмашуу реакциясын SCN родонит группасына жүргүзөбүз эриткич катарында диметил сульфаксидди алабыз же кыскартылган түрдө DMSO. диметил сульфаксидти пробиркага куябыз ага калийдин родонитин кошобуз диметил сульфоксид салыштырмалуу жогорку кайноо температурасына ээ ошондуктан аны менен жогорку температурада реакциялы жүргүзсө болот калийдин родонити жана деметил сульфоксид бар пробирканы стакандагы ысык сууга салабыз реакциялык аралашманы жүз градуска чейин ысытабыз бул убакта улам улам аралаштырып турабыз пробиркага ондон эки бөлүгүндө бром бутан кошобуз бул биринчилик бром алкан бром алкан түйүнө чөккөнүн көрүүгө болот аралаштырабыз бром алкан деметил сульфаксидте эриди бир аз убакыт күтөбүз 2 мүнөт өткөн соң пробирканын бетине чөкмө пайда боло баштады бул калийдин бромиди 20 мүнөт өткөн соң реакция бүттү чөкмө чөкпөй токтоп калды реакциялык аралашманы муздуу сууга муздатабыз муздак реакциялык аралашмага суу кошобуз суу демитил сульфоксид менен да калийдин бромиди да жакшы аралашат да бирок бутил бромид менен жакшы аралашпайт көрүнүп тургандай пробирканын үстүңкү бөлүгүндө суюктук катмары пайда болду биз таптакыр жаңы зат жагымсыз жыты менен бутил бромид пайда болду